Na casa 1.2, nós criamos as estratégias para que isso seja viável, através de diversos testes que eu fiz na minha própria rotina pessoal, eu passei a utilizar uma rotina de meditações ao amanhecer, ao anoitecer, antes de dormir, e ao meio-dia, com uma meta média diária de mais ou menos uns 40 minutos de prática. 20 minutos pela manhã, 40 minutos pela noite, ou é, dividido em, em 20 minutos pela manhã, 10 à tarde, 10 à noite. A, a divisão não importa tanto. O que importa mais é que a gente consiga manter uma prática mais constante, mais regular da meditação, porque ela vai criar na gente um hábito, digamos um ritmo, para esvaziar o, o excesso de informação na mente e focalizar novamente quais são as próximas é, tarefas, quais são os próximos objetivos. Você pode praticar é, outros tipos de técnica. O importante nessa, nessa casa é você criar a sua agenda.